بسم الله من الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان هو يقول لي روح على الدور الفلاني بروح رايح على الدور اللي هو عايزه يقول لي غير ال view بتاع الدور دوت ال phase مثلا خليها working drawing اروح لازم اعمل الخطوه ديت يقول لي عايز اعرف المساحه بتاعه الغرفه دي اروح معلم على المساحه على الغرفه واشوف المساحات دي لازم امشي خطوه خطوه ما اسيبش خطوه في النص لو سبت خطوه في النص هتلاقي النتيجه اختلفت عن اللي انت عايزها تمام برضو من الحاجات اللي هو ممكن يقول عليها يقول لي آه، ارسم لي اي خطوط توغرافيه بيحدد لي مثلا اوتوكاد ويقول لي ارسم لي توغراف سيرفيس وهات لي المساحه قد ايه فالموضوع بسيط اقول له to surface واروح شايف اني الاوتوكاد واروح محولها تمام بس هي الفكره كلها انا ما عنديش لوحه اوتوكاد دلوقتي حاليا فالموضوع بسيط مجرد بس ان انت هتدخل لوحه الاوتوكاد وتروح شايف المساحه قد ايه اللي هتجيلك هنا وتكتبها الاسئله كلها سهله ومباشره بس تمشي عليها واحده واحده وما تنطش اي حاجه مش